сүрөттө электроддор ортосундагы токтун күчүнүн чыңалуудан көз карандылыгын көрүп турабыз ион жана электродторду тынымсыз пайда кылган ионазатор газ разрядын колдойт ион жана электрондордун бөлүгү электродго жетип кайсы бир бөлүгү рекомбинацияланат чыңалууну акырындык менен көбөйтөлү токтун күчү чыңалууга дээрлик пропорциялаш болуп өсөт андан соң токтун күчүнүн өсүшү токтойт жана турактуу бойдон калууда мындай ток каныккан ток болот алгач токтун күчүнүн өсүшү талаанын күчтүү болушунан ошончолук көп заряд электродго жетет каныккан токтун күчү ионизатордун кубаттуулугу аркылуу аныкталат чыңалууну көбөйтсөк анда токтун күчү дагы көбөйөт эми ионизаторду алып салсак газ разряды улана берет өз алдынча эмес газ разряды өз алдынча разрядга өтөт электр талаасынын таасиринен улам пайда болгон электрондор нейтралдуу атомдорду иондоо үчүн жетиштүү энергия алат